السلام عليكم وياكم عمر القيسي بارح نزلت سؤال قلت لكم انه هذا الاي سي e جي حالة برشلونة <laughs> طبعا انا مو هكذا اتابع الرياضة بس آه، من صدفة شفت المباراة وكانت مباراة صراحة رائعة انا بغض النظر لا ريالي ولا برشلوني ما لي محايد يعني <laughs> ما لي علاقة بالمسألة بس كانت مباراة جميلة فقلت خل انزل كيس بالاي سي e جي يشبه هذه الحالة هم يستفادون منه الطلاب وهم تصير شغله شويه ممتعه فنزلت هذا الكيس اللي هو accelerated ventricular rhythm فهواي طلاب كتبوا لي انه آه، ما يفهمون شنو علاقته او هو اصلا شنو هذا accelerated ventricular rhythm فقلت خلي اشرحه طبعا اكو ventricular rhythm واكو accelerated ventricular rhythm فقلت خلي اشرحه حتى اخلصكم من هذه المساله وتفهموها وهم تستفادون من المعلومه وهم تربطوها بشغله برشلونه <laughs> فاول شيء اول شغله راح نسويها المعدات النظاره حتى اقدر اركز بالشرح نبدا بالشرح شوفوا اذا نجي طبعا اول مره تشوفون انه اصلا ما عندنا بي ويف ماكو ولا اي مكان شوفوا اي مكان ما راح تلقون ال P wave بس بشكل سريع المخطط ما تخطيط القلب هو عبارة عن موجات ال P wave بعدين ال QRS بعدين ال T wave هنا هذه الموجة ال P wave ماكو اصلا زين هنا ال P wave ماكو طيب هذا شو يعني شنو راح تنطينا دلاله خلينا نكمل نشوف الموجات البقيه شوفوا شكل الموجه مشوهه وكيو ار اس wide QRS يعني ال QRS هذا وهذا هذه الموجه تكون عريضه اكثر من 0.12 اللي هو ثلاث مربعات صغيرة أكثر بهواية وهذه دلالة ثانية وأيضا لو حسبنا ال rate آه، أو معدل الضربات راح نلقى آه، طبعا شلون نحسبها نحسب المربعات الكبيرة كم مربع كبير بين R و R ونقسم 300 على هذه عدد المربعات راح نعرف فلو حسبناها تقريبا هي 1 2 3 4 5 5 وشوية فأنا أصلا حاسبها فهو تقريبا يطلع ال heart rate 55 ضربة في الدقيقة يعني بيت بير مينيت طيب هذه كلها شلون تنطينا دلالة ايديو فنتركل ريثم هواية من اللي جابوا جايبوا right bundle branch block لأنه شافوا أنه شكل ال QRS بال V1 يوحي كأنه right bundle branch block أو هو شكله قريب من رايت بندل برانش بلوك طبعا ال right bundle branch block وال left bundle branch block موضوع طويل وشارحه بعدة فيديوهات أنا موجودة على الصفحة اللي حاب يروح له بالتفصيل راح يلقى شرح كامل عليه وشنو الفرق بيناتهم لكن هذا لا مو right bundle branch block لأنه هسه راح أشرح ليش في السلايد الثاني نجي على ال slide الثاني ونشوف شوفوا accelerated خلي اكبر الخط accelerated idioventricular rhythm يصير لازم اول شيء هو ناشئ من الفنتركلز وما بي بي آه، ويف لازم يكون بدون P wave ولازم يكون ال QRS او هذا الكيو ار اس يكون هذه الموجة تكون أكثر من ثلاث مربعات صغيرة أو أكثر من 0.12 كمسافة واحد راح يقول لي زين هذه كلها ليش تصير هالشكل أقول لك هو شنو هذا الأكسلريتد إديوفنتريكولار rhythm هذا عبارة عن مجموعة من الخلايا طبعا هذا القلب الطبيعي عندنا ال SA node بعدين ال AV node وبعدين ال bundles of His وبعدين Purkinje fibers المفروض الكهرباء تمر بهذا الشكل مثل ما موضح بالصوره عندكم لكن لما مجموعه من الخلايا كمثال تنطي الكهرباء خلي اخليها باللون الاصفر حتى شويه اكثر يبين مجموعه من الخلايا تنطي الكهرباء بهذا الشكل أي أنه هي تكون كأنه ال SA node أي يعني تأخذ مثل وظيفتها فالكهرباء راح تتشوه وراح تنتقل بطريق معاكس أو طريق مغاير للطريق الطبيعي فراح يظهر لنا آه، نمط مخالف أو آه، نمط من هذا الشكل أي زيادة في مساحة ال QRS وايضا يكون شكلها متشوه فتنطينا مثل right bundle branch او left bundle branch حسب موقع هذه الخلايا حسب موقعها فتنطينا شكل مشابه لها فهذا ectopic focus يسموه أو بؤرة منتبذة أي خلايا هي تأخذ هذا العمل هذا شو وقت تصير عندنا اكسلريتد اكسلريتد idioventricular ريثم لما عندنا مجموعة من الخلايا مثل هنا مصابة بافتقار نتيجة ischemia نتيجة مثلا MI خلينا نقول صاير هنا انه الشريان اللي يزود هذه المنطقة خليه باللون الاحمر حتى يبين الشريان اللي يزود هذه المنطقة مسدود فبالتالي هذه الخلايا مدى يوصلها التغذية فلما ننطي أدوية تذوب هذه الخثرات والدم راح يرجع مرة ثانية لهاي المنطقة ايش راح يصير هذه الخلايا راح ترجع وتبدأ آه، تعمل مرة ثانية وراح شو تسوي تحاول انه تعمل بشكل اكثر مثل عمليه تعويض عن اللي فاتها فتقوم بعمل شنو؟ انه تبدا هي تكون تبدا تنطي كهرباء وتبدا تسوي لنا هذا الاكسلريتد ايديوفنتيكولار ريثم اي تسوي ectopic focus او بؤره منتبذه تخرج من عندها الكهرباء مو بالمسار الطبيعي من هذه المنطقه. زين هذه الحاله انا قلت لكم هنا اكو ectopic focus وهنا ectopic focus صارت نتيجه فتحنا الشريان ورجع طيب شنو الفرق بيناتهم شوفوا الفرق بال heart rate هواية طلاب جاوبوا جواب آه، قالوا لي انه هذا الايديو فنتريكيولار ريثم جاوبوني ايديو فنتريكيولار ريثم طبعا ايديو فنتريكيولار ريثم هذا مو الجواب الصح ايديو فنتريكيولار ريثم وحده يختلف عن accelerated accelerated معناها تعجيل اي زياده اي زياده اي شيء يزداد بالسرعه accelerated idioventricular rhythm لازم يصير ال rate او معدل الضربات اكبر من 40 او من 40 خلينا نقول اكبر من اكثر من 40 ال 120 ضربه اما ال idioventricular rhythm راح يكون آه، من آه، من 20 الى 40 واحد يقول لي زين ليش اقول لك انه هذا الاكتوبيك فوكس الخلايا تسوي بيها عمليه تعجيل مو واضح كلش عملية تعجيل acceleration اي تحاول انه تعوض وتزيد بالسرعة اما ال idioventricular rhythm هو فقط ectopic focus او مرات فقط الفنتركل هو لوحده دا ينبض لانه مقطوع عنه الكهرباء بالكامل من هذه المناطق فهو دا ينبض الوحده حسب ال rate مالته هو ال rate العادي له اذا نقول ال bundles of His هي من 20 الى 40 فراح تنبض بهذا المعدل اللي هي تقدر تنبض عليه وهذا خطر هوايه أما الأكسلريتد Idioventricular ريثم معناها إعادة الإرواء آه، يسموها ري بريفيوجن طبعا الخط مو كلش واضح المهم reperfusion أي أنه رجعنا الدم لمنطقة هي أصلا كانت تعاني من افتقار أو مصابة بأماي أو ischemia فرجعنا لها الدم فبالتالي لما رجع لها الدم رجعت انتعشت وقامت تنطينا heart rate او تنطينا آه، ضربات لل ventricles بشكل اعلى من 40 من 40 الى 120 هذا الفرق فهسه سويت لكم مقارنه حتى تفرقون ولا تنسون بين اجيو فنتريكولر والاكسلريتد ايديو فنتريكولر ريثم اكسلريتد ايديو فنتريكولر ريثم هذا يصير في حاله ال re perfusion reperfusion اي اعاده الارتواء اي انه نفتح شريان حتى يسموه reperfusion rhythm اي شنو النمط اللي يظهر بعد ما نحل مشكله اي انه مريض مصاب بجلطه بقلبه فتحنا الجلطه مثلا باستخدام ادويه تفتح الجلطات مثل التا بلايز راح يذوب هذه الخثره وراح يرجع الدم فراح يطلع لنا accelerated idioventricular rhythm زين اهم شيء شنو نعرف انه ماكو ماكو بي ويف وكيو ار اس وايد بس راح واحد يقول لي زين الايديو فنتريكولار ريثم شوقت يطلع اقول لك لما يصير عندنا اكتوبيك فوكس هذه شنو مجموعه خلايا تبدا تنطي آه نفس الحاله تبدا تنطي هي الكهرباء خلايا منتبذه مثل تسوي لنا اكتوبيك بيت بس متكرره فممكن تسوي لنا ventricular tachycardia بس طبعا هنا ال rhythm كلش قليل او مثلا مرات لما الفنتركل هو ياخذ ال lead اي لا يبقى الاس اي نود ولا ال AV node تسيطر عليه هو فقط الفنتركل البقى الوحيد المسيطر او اخر حل للجسم فقط ال ventricle وهذا معناه انه المريض راح يموت فهذا ال idioventricular rhythm كلش خطر لانه لما يظهرنا معناته فقط المريض بقتله ال ventricle تعمل اي النظام ال ventricle هو يعمل لا الاس اي نود ولا ال AV node تعمل فقط ال ventricle وهذا خطير كلش لانه اذا تشوفون ال heart rate من 20 الى 40 وهذا heart rate او معدل ضربات كلش قليل فبالتالي المريض ما راح يوصل الدم لجسمه بشكل كافي يسموه hemodynamic unstable فلازم نحل هذه المشكله طبعا اما الاكسلريتد ايديوفنتريكولار ريثم فيختلف فمعناته شيء زين ده يصير انه المريض ده يرجع للحاله الطبيعيه او ده يرجع انه ده يرجع الدم لهذه الخلايا وده تحاول تعمل عمليه تعجيل فهنا أنا شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم ال heart rate اثنيناتهم نفس الشيء ماكو P wave وماكو wide QRS اسف اثنيناتهم wide QRS هنا لكن هنا آه، ال rate يختلف من 20 40 ومعلومه مهمه هذا دائما يكون regular هذا لازم تحطوه ببالكم انه يكون regular لانه irregular هذه راح تختلف هذه arrhythmia ثانيه فهذا يكون regular اي منتظم شنو منتظم يعني مسافه دائما تكون منتظمه بين الضربات فهذا بالنسبه لل accelerated idioventricular rhythm شنو علاقته ببرشلونه برشلونه كانت راح تخسر طيب وكانت مصابه ايش ب MI صايره عندها MI ischemia فبعدين اخذت alteplase فتحت الخثره فتحت الشريان رجع الدم وتحولت الى اكسلريتد ايديو وجابت ما شاء الله اقوال وفازت <laughs> فهذا الربط بالمساله فحبيت اعطيكم معلومه بسيطه ان شاء الله تستفادون من عندها يلا نلقاكم في فيديو ثاني سلام عليكم